ጤና ይስጥልኝ የሀገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያኖች። አሁን የአቶ ሽመልስ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ተናገሩት ተብሎ በኢትዮ 360 የተለቀቀው የኦሮምኛውን version ሙሉን ሰማሁት። I think ወደ 18 ደቂቃ የሚሆን ንግግር ነው። የዝግ ስብሰባ ይመስላል። ስለ ብልጽግና እንዴት እና አቶ ሽመልስ ወይ ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግናዎች የቲፒኤልኤፍን ሊጥሉ እንደቻሉ እና ፖለቲካ ቁማር መሆኑን ያንን ቁማር ደግሞ እንዳሸነፉና እንዴት ወደ ስልጣን እንደመጡ ያብራራሉ። ለመጀመሪያው 12 ደቂቃ የሚያወሩት እንዴት ፒኤልኤፍን እንደጣሉት ነው። ከዛ ቀጥሎ ስለ ኦሮሞ ኦሮሚኛ ስለተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ስለ state formation፣ ስለ ኢትዮጵያ የሚናገሩት ንግግር አለ። ከዛ ውስጥ በእርግጥ ስለ አዲስ አበባ የተናገሩት ለሁላችንም ምናልባት አሳሳቢ የሚሆን ትንሽ ግን መገለጽና መነገር ያለበት ነገር አለ። ኦሮሞ ባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የህዝብ ቁጥርና የ area square ኪሎ ሜትር ስፋት ከፍተኛ ስለሆነ የሚበልጥ ስለሆነ በዛ መጠን በምትፈጠረው ኢትዮጵያ በትልቋ በሀገራችን እንደ ብዛቱና እንደ ስፋቱ ቦታ ማግኘት አለበት ይላሉ። ይህንንም ቋንቋውን for example ኦሮምኛ እስካሁን ድረስ ከአማርኛና ከትግርኛ ያነሰ በፌዴራል power አለው ወይም የመጠቀም ብዛት አለው ብለው ይገልጻሉ። ይህ ምናልባት ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አሳሳቢ ንግግር አይመስለኝም። ላለፉት ብዙ ዓመታት ኦሮምኛ በተለያየ መልኩ ሱፕረስ ሲደረግ ኖሯል፣ ወደ ታች ሲገፋ ኖሯል እና ይህ ኢትዮጵያ ልንፈጠር ለምናስባት ኢትዮጵያ ችግር አለው ንግግራቸው ብዬ አላስብም። ኦሮምኛ ከቅንጅት ጊዜ ጀምሮ አሁንም በብልጽግና ውስጥ የፌዴራል ቋንቋ እንዲሆን ከተመረጡት ሶማሊኛ፣ አፋር፣ ትግርኛ፣ አማርኛ አንዱ ኦሮምኛ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ብዙም የሚያጠይቅ ነገር አይደለም፣ ብዙም የሚያስከፋ ንግግር አይደለም። አሁን ዘመድኩንንም ንግግር ሰምቼ በጣም አላርምድ ሆኜ በጣም እንደማናቸውም በጣም ተናድጄም ነበር የአቶ ሽመልስን የሰማሁት እና እንደ ዘመድኩ ላይ እንደሰማሁት አይደለም አቶ ሽመልስ የተናገሩት። በእርግጥ የተናገሩት መጥፎ መጥፎ ንግግር አለ። እሱን አንድ በአንድ ማስቀመጥ እችላለሁ። አሁን አቶ ሽመልስ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ያነሱት ሀሳብ አላስፈላጊም፣ ትክክል ያልሆነም ምናልባት ለኢትዮጵያ ለብሔር ብሔረሰቦችም አሳዛኝ ንግግር ነው ብሎ መወሰድ ይቻላል። በህጋዊም ህጋዊም ባልሆነ ሁኔታ ኦሮሞዎችን ወደ አዲስ አበባ ማስገባት የሚለው ንግግር ፍጹም ከአንድ የክልል ፕሬዚዳንት የማይጠበቅ ከአንድ ኢትዮጵያዊ የማይጠበቅ ንግግር ነው። ይህ ምናልባት የብልጽግና ፓርቲ አማራውም የሌሎችም ክልሎች ሊነጋገሩበትና አቶ ሽመልስ መልስ እንዲሰጡበት ማድረግ ያስፈልጋል። እዛው ንግግራቸው ላይ ግን አቶ ሽመልስ የተናገሩት አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን ማስወጣት የለብንም፣ እነሱን መግፋት የለብንም፣ ግን demography ውን ለመቀየር ኦሮሞዎችን ማስገባት አለብን ነው የሚሉት። ሌላው ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ያለውን focus ለመቀየር የተናገሩት ንግግር አዲስ አበባን ሬሌቫንት ማድረግ ነው ይላሉ። እንግሊዝኛው በጣም አስቸጋሪ ነው። ሬሌቫንት ማለት ዋጋቢስ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ እሳቸው ሊሉ የፈለጉት አይመስለኝም። ካሉት ግን በጣም ትክክል ያልሆነ የሚያናድድ ከአንድ እሳቸው ካለ ሰው የሚጠበቅ አነጋገር አይደለም። አዲስ አበባን እንዴት ነው አሁን ብልጽግና በያዘው አቋም አዲስ አበባን ማልማት መቀየር ምናምን እያለ እየሰራ እያለ እኚህ ሰው relevant የሚለውን ቃል መጠቀማቸው በጣም በጣም ስህተት ነው። ሊታረሙ ይገባል። ምናልባት ይህንንም ሊያብራሩ ይገባል። ሌሎች ከተሞችን መፍጠር እንችላለን። ሶስት አራት ከተሞችን በተለያዩ አካባቢ ፈጥረን እንደ አዲስ አበባ ማድረግ እንችላለን። ፎከሱ ከአዲስ አበባ መቀየር እንችላለን። ይህን ስናደርግ ግን የአዲስ አበባን የአሁኑ ሰዓት ነዋሪዎችን አስወጥተን ገፍተን አይደለም። አማራ የሆኑ ቤንሻንጉል ይሁኑ አፋር ይሁኑ ጉራጌ ይሁኑ ሌሎችን ገፍተን አይደለም። እኛ ኦሮሞዎችን በማስፈር ነው ዲሞግራፊን መቀየር ነው እያሉ ያሉት። ይህን ሲያደርጉ ግን በአንድ ወቅት አቶ ለማ መገርሳ ይህንን ብለው ነበር፣ ዲሞግራፊ መቀየር። ይህን ሲያደርጉ ግን ሌሎችን ለመጫን ከሆነ በጣም ስህተት ነው። በተለይ ህጋዊና ህጋዊ ባልሆነ ዲሞግራፊ መቀየር ማለት ከሳቸው በጣም የማይጠበቅ ምናልባትም ይሄ ስልጣናቸውን ራሱ የሚያጠያይቅ በፌዴራሉ ያላቸውን ተቀባይነትም የሚያሳንስ ይሆናል። የሶማሌው ፕሬዚዳንት በዚህ ምን ይላል? የአማራው የትግራዩ በዚህ ምን ይላል? ይሄ ለሳቸው ትልቅ ፖለቲካዊ ሽንፈት የሆነ ንግግር ነው። ስለ ሀገር ምስረታው ግን ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ግን አቶ ሽመልስ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው እምነት እንዳለ ነው። ምናልባት ለምሳሌ በቋንቋው ላይ ሲናገሩ በአሁኑ ሰዓት የቤንሻንጉሉ ሌሎችም የሶማሌውም የጋምቤላውም ቋንቋ እየተነገረ ያለበት ልክ እኩል ነውና ወደፊትም ኦሮምኛ ከፍ እያለ ሲሄድ ባለው ህዝብ ብዛትና በ area proportion ከፍ እያለ ሲሄድ ሌሎቹ አሁን እስካሁን ያላቸውን ጠብቀው ይኖራሉ። እኛ ግን ብዙ ስለሆንን ቋንቋችን ከፍ እያለ ይመጣል። ኦሮምኛ ብዙ ተቀባይነት እያደረገ ብዙ ተናጋሪ እያገኘ ይመጣል ብለው ነው የገለጹት። በመንግስት አወቃቀር ላይ የተናገሩትና ዘመድኩን ያሳሳተው አንድ ንግግር አለ። ይህም ሁላችሁበት ስነስርዓት እንድትሰሙት ያስፈልጋል። ማንም ሰው በብልጽግና ፓርቲ ኦሮሞ በሚፈልገው ወይ ኦሮሞ ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መልኩ ነው የተዋቀረው ይላሉ። ይሄ ግን የኦሮሞ ጥያቄ ምንድን ነው ብለህ ስታይ የቋንቋ ጥያቄ፣ የነፃነት ጥያቄ፣ የምናምን ጥያቄ እንልና እሳቸው ምን ይላሉ? ኦሮሞ የማይደግፈው ወይ ደግሞ ኦሮሞ ያልሆነ አሁን እንግዲህ አንድ ሰው ከትግራይ መጥቶ ፕሬዚዳንት ለመሆን ቢፈልግ ኦሮሞ እንዲደግፈው ያስፈልጋል። same thing የምናየው በአሜሪካ ነጭ ከሆነ ጥቁር እንዲደግፈው ያስፈልጋል፣ ጥቁር ከሆነ ነጭ እንዲደግፈው ያስፈልጋል። እሳቸው የሚሉት ኦሮሞ የሚደግፈው ሰው ወይ ደግሞ ኦሮሞ የሆነ ሰው ወደ ስልጣን ሊመጣ በሚችል መልኩ ነው ብልጽግናን ያዋቀርነው። ዲስ ኢዝ ኮሬክት። ይሄ ትክክል ነው። ይሄ ኦሮሞ ብቻ ነው ወይ ደግሞ ኦሮሞ የሆነ ብቻ ነው አይደለም ያሉት። ስለዚህ አንድ state form ስትደረግ ሌላውም የሚደግፍ መሆን አለበት። ከዚህ በፊትም ዶክተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነገር ሲናገሩ የሰማሁት ነገር አለ። presidential system ቢሆን ይሄ የሚጠቅመው አማራው የማይደግፈው ፕሬዚዳንት አይሆንም፣ ኦሮሞ ወይም የማይደግፈው ፕሬዚዳንት አይሆንም። አንድ ሰው የሁለቱንም ዓላማና እቅድ ይዞ መነሳት አለበት ፕሬዚዳንት ለመሆን። ስለዚህ አቶ ሽመልስ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ዲሞግራፊ ለመቀየር የተናገሩት ንግግር በጣም በጣም የተሳሳተና ምናልባትም ይቅርታ ሊጠይቁበት ወይ ደግሞ ብልጽግና የኦሮማዊ ብልጽግና በተለይ ፖሊሲውን ማየት ይኖርበታል። ምናልባት እነ ዶክተር አብይ በዚህ ላይ መልስ ሊሰጡበት ይገባል። ትክክል አይደለም፣ wrong ነው። በአጠቃላይ ግን ምናልባት አሁን በሌላ በተለይ በዘመድኩን version እንደሰማችሁት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለመጣል በሌላው conspiracy ለማድረግ አይደለም። ምናልባት ኦሮምኛ የምትሰሙ ኢትዮጵያውያኖች ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ይህንን ተርጉማችሁ እዚህ ነው ስህተት፣ እዚህ ነው ትክክል፣ እዚጋ ነው ስህተት የሰሩት ብላችሁ መናገር ኃላፊነት አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ልክ እንደ conspiracy ተደርጎ ነው አሁን በ circulate እየተደረገ ያለውና በተለይ በዘመድኩን ባቀረበው መልኩ ለሚሰማ ሰው alarm ያደርጋል። እንዳልኩት በአዲስ አበባ ላይ የተናገሩት ነገር ህጋዊም ህጋዊም ባለሆነ ቦታ demography እንቀይራለን የሚለው ነገር በጣም ስህተት ነው። ይሄ በፖሊሲ ደረጃ ካለ እነ አብይ ወጥተው ማብራረት ያለባቸው ይቅርታ መጠየቅ ያለባቸው ነገሩን ማሳከል ያለባቸው ነገር ነው። በኢትዮጵያ form ልናደርጋት በምንፈልግ ኢትዮጵያ ያላቸው አቋም ግን ይህን ያህል የሚያስቆጣ አይደለም። የኦሮሞ ጥያቄ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞን ጥያቄ ሊመልስ ካልሆነማ አሁንም ሌላ ትግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያሉት ትክክል ነው። የአማራውንም ችግር መመለስ አለበት። ለምሳሌ የወርቃይ ጠገዴን ሁኔታ ብልጽግና ውስጥ መመለስ አለበት። ካልመለሰማ ሌላ የኦሮሞ ትግል ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ የዘመድኩንንም ሰማሁት። እንደገና generic የሆነውንም የኦሮሚኛውን አቶ ሽመልስ ሰማሁት። ይህን ያህል alarm የሚያደርግ አይደለም። እኔ በኢትዮጵያዊነት ከምንም በላይ በኢትዮጵያዊነት አቆማለኝ። ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ነገር ዝም ብዬ የምመለከተው ነገር አይደለም። በአዲስ አበባ ላይ የተናገሩት ነገር ነው ትንሽ alarm የሚያደርገው። እሱንም ምናልባት ከነ አብይ መስማት ያለብን ነገር ይሆናል። ለማንኛውም ለ discussion መቅረቡ ጥሩ ነው። alarm ግን የሚያደርግ አይደለም። በተለይ በአዲስ አበባ ላይ የተናገሩት ብቻ ነው ችግር ያለው ብቻ ሳይሆን እሱ ነው በጣም አሳዛኝ ንግግር ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ብዙ አላርማ ትኑ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሁላችንም ከተባበርን የምንፈልጋት ኢትዮጵያን መመስረትና ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ እንችላለን። አመሰግናለሁ። ደህና ባይ